dasar oh, ayu mase kanyan eh oh Gusti Laron lali ya Mangga lagi. Mbak Mbak Mbak ya, niki Mbak Yayu leres napa mboten kok? Mbak Yayu. oh, ternyata mang kenal, sok kenal sok ah, dekat. Iki dudu Yayu ta. Encane ora kenal kita awal Ya iya. Ah, encane. Iren. Oh. oh Mama Iren ijek ta? Eh, dudu Mama Iren, Mama Irek. <laughs> Mama Tirek. Ayo, Mbak. <laughs> Enjek. Mangga. Marwula Nyampur Sari UGN Profesional Audio Sosial motor Sembah Bukit Dede Aken Megan Profesional Video Shooting saking lawat Terkulau Sokorjo Tunjungan Blora Mustika Matur Sembah Setunggal minangkali pamutra saking dulur-dulur alat dan kurang bedangan motor ngipi sesarangan dia ayu ren Rere Rentika Aja So akan ah, melujeng rawuh para tamu undangan sugeng rawuh sugeng pinanak kanthi mardu martikane penggali sesarengan kalian midhangetaken damar bulan nyampur sari ing kami jeneng kabupaten kutha Bogorjo kecamatan Bogorjo kabupaten Bora Mustika monggo sesarengan rere rentika rentita ren rentita ren rentita rentita rentita <laughs> angel kata Kalau aturi lengga sakolor rumbian yang kono nah, lengga yang kono eh.